Come stai Tommaso? Ti sento molto teso oggi. Eh Matteo, le cose non vanno tanto bene. Perché? Non so se te l'ho detto, ma ho delle grosse tensioni con mia sorella. Ne vuoi parlare? Grazie Matteo, sei molto comprensivo. Sei quasi uno psicologo per me. Insomma, abbiamo dei grossi conflitti su, sull'eredità una vecchia zia ci deve lasciare un grosso patrimonio e ognuno di noi vuole la parte più grossa. Comprendo, non è una situazione facile, infatti ti sento che sei molto teso oggi. Sai, mente e corpo sono molto collegate tra loro. Spesse volte le emozioni si ripercuotono sui muscoli. Comunque spero che con tua sorella si risolva tutto per il meglio e tu sia più sereno e più tranquillo. Forse hai ragione Matteo. Sei un grande professionista e un ottimo amico. E forse mi hai dato un'idea. Tommaso, ci vediamo al prossimo appuntamento allora. Va bene Matteo. Senti, allora mettimela sul conto, che quando riscuoto l'eredità saprò pagarti. vederla! Voglio parlare solo con lei! Andiamo, andiamo! na na na na na T'ammazzo, t'ammazzo, l'eredità la piglio io! Aiuto, aiuto! Qualcuno chiami Don Matteo! Se non sta zitta, ammazzo ancora di più! Fermo Tommaso, non uccidere tua sorella! Don Matteo, Don Matteo, per fortuna che sei arrivato! Ma cosa devo fare, Don Matteo? Non so più cosa fare, la mia vita non ha senso! Tommaso, io ti conosco, so che sei una bravissima persona, basta che guardi dentro il tuo cuore, ricordati chi sei veramente, ricordati di ciò che rappresenta per te tua sorella, e pensa se veramente vale la pena uccidere tua sorella solo per un'eredità. Ma cosa mi rimane? Non ho più niente per cui vivere, Dott Matteo! Io se vuoi posso regalarti la cosa più importante per cui tu puoi vivere, un ciclo di terapie gratis. Ma un ciclo di terapie con la Tecar? Sì, anche con la Tecar. Basta che poggi la pistola sul tavolo, lasci libera tua sorella e ti costituisci. Fermi tutti, mani d'altro. Non c'è bisogno, mi costituisco, grazie a Dott Matteo. Bravo Tommaso, sono molto orgoglioso di te. Grazie Dott Matteo, questo paese ha bisogno di fisioterapisti come te. Ma allora le terapie, quando uscirò dal carcere? Sì, se uscirai. Ma tu, Dott Matteo, come fai ad arrivare sempre prima di noi?